ᱮᱭ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱱᱟᱢ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧᱟ ᱛᱚ ᱟᱨᱮ ᱯᱟᱜᱞᱤ ᱟᱢ ᱠᱤ ᱠᱳᱱᱳ ᱯᱟᱥᱣᱟᱨᱰ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱢᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮᱛᱚᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱮᱠᱞᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ